Катя, ты что опять тут делаешь? Слазь давай. Начинается. Можно нам кровать спокойно перебрать? Нет, нельзя. Так, сейчас мы будем кота пихать и будем, будем это снимать на камеру. Фиг он уйдет куда. Так, слазь, я сказала. Слазь. Слазь, бурундук. Слазь. Слазь. Two thousand years later. Слазь! Слазь! Нифига. Опа! Извините за кучу белья в углу. Ешь! Ешь, козлой, порача!